Hi everyone, you are watching English Club channel. Hammaga salom. Bugun birgalikda dialog darsligimizni 4-qismini boshlaymiz. Tayyor bo'lsangiz, qani bo'lmasam boshladik. Do'stlar, videoni davom ettirishingizdan oldin bir muhim eslatma. Agar siz kanalga qo'shilmagan bo'lsangiz, podpisatsiya, ya'ni qo'shilish tugmasini albatta bosing va mana bu qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib, все ya'ni hammasi so'zini tanlab qo'yish esingizdan chiqmasin. Chunki agar siz buni tanlab qo'ysangiz, meni yangi videolarimni siz qidirib o'tirishingiz shart emas, ya'ni poisk berib qidirmaysiz. Meni videoyim chiqishi bilan, ya'ni yangi video chiqdimi, siz albatta xabar olasiz, ya'ni sizga xabar boradi. ho'p bugungi dialog darsligimiz hmm, informal introductions haqida. Informal introductions bu norasmiy tanishtiruvlar degani e, esingizda bo'lsa o'tgan safar formal introductions e, mavzusidagi dialogini o'tganmiz e, agar xohlasangiz ko'rmagan bo'lsangiz u video darslikni ekraningizni yuqori o'ng tarafda chiqqan yozuvga bosib borib ko'rishingiz mumkin agar ko'rgan va allaqachon ko'rgan bo'lsangiz demak bu videoni ko'rishda davom eting ho'p bu dialogda uch kishi qatnashgan jim charles va Mary. Demak, shu uch kishi e, suhbatlashyapti. Odatdagidek men mm, dialogni birinchi mm, xuddi haqiqiy hayotda suhbat bo'layotgandek o'qib berishga harakat qilaman. Siz diqqat bilan mm, talaffuzlarga e'tibor bering. E, ma'nosini hozir tushunishingiz juda ham muhim emas. E, tushunmasangiz yoki nima deydi? tez agar men tez o'qib ketsam, qiynalsangiz, xavotir olmang va keyingi o'qiganimda sekin o'qib tushuntirib e, tarjima qilib ketaman tayyor bo'lsangiz qani boshladik Who's the tall woman next to Barbara? That's her friend Mary. Didn't you meet her at Steve's party? No, I wasn't at Steve's party. Oh, then let me introduce you to her now. Mary, this is my friend Jim. Hi, Jim. Nice to meet you. You too. Would you like a drink? Sure. Let's go get one. Okay. Uh, endi yaxshilab sekin hmm, izoh bilan tarjima qilib ketamiz. Birinchi, Jim savol beryapti Charlesga. Jim aytayapti, "Who's the tall woman next to Barbara?" Who's the tall woman next to Barbara? Demak, hmm, Barbaraning yonida turgan baland bo'yli ayol kim? deb so'radi Jim. Endi Charles javob Charles javob beryapti. That's her friend Mary. That's her friend Mary. Hmm, ya'ni u uni do'sti Mary, ya'ni Barbaraning do'sti Mary deyapti. Didn't you meet her at Steve's party? Didn't you meet her at Steve's party? Demak, uh, sen um, uni, ya'ni o'sha ayolni, Maryni, uni Steveni kechasida bazmida uni uchratmadingmi? Ko'rishmadingmi u bilan? deb so'rayapti uh, Charles Jimdan. Endi Jim javob beryapti. No. I wasn't at Steve's party. No, I wasn't at Steve's party. Demak, yo'q, men mm, Steve'ni kechasida, ya'ni bazmida emas edim. Endi Charles gapiryapti yana. Oh, oh. Then let me let me introduce you to her now. Unda deyapti, uh, seni unga tanishtirish tanishtirishimga ruxsat ber. yoki seni e, oddiyroq qilib aytganda e, seni u bilan tanish unda unda seni u bilan tanishtirib qo'yay demak then let me introduce you to her now unda sani u bilan tanishtirib qo'yay mary e, maryni chaqiryapti this is my friend jim this is my friend jim bu meni do'stim jim Endi Mary gapiryapti. Hi, Jim. Hi, Jim. Salom, Jim. Nice to meet you. Nice to meet you. Tanishganimdan xursandman. Endi Jim aytyapti. You too. Nice to meet you too deb, demak qisqa qilib you too deb aytyapti. Hmm, <clears throat> ya'ni men ham uh, tanishganimdan xursandman. ni qisqacha qilib you too deb aytyapti. Men uh, sen bilan tanishganimdan ham xursand e, sen bilan tanishganimdan men ham xursandman deganday would you like a drink would you like a drink would you like a drink e, ichimlik xohlaysanmi endi mary javob beryapti sure albatta uh, let's go get one let's go get one uh, demak ketdik ichamiz deb tarjima qilinadi bu holatni endi bu yerda so'zma so'z tarjima qilsa qani ketdik bitta olamiz degan holatda bo'ladi lekin chiroyli qilib tarjima qilganda let's go get one demak savolga javob tariqasida mary aytyapti qani ketdik ichamiz ho'p dialogni yana bir marta yaxshilab o'qib berishga harakat qilaman diqqat bilan tinglang Э, manimcha endi dialog dialogni ancha tushundingiz va e, meni orqamdan e, tinglab tushunib keta olasiz deb o'ylayman ho'p qani bo'lmasam boshladim who's the tall woman next to barbara that's her friend mary didn't you meet her at steve's party no i wasn't at steve's party oh then let me introduce you to her now Mary, this is my friend Jim. Hi, Jim. Nice to meet you. You too. Would you like a drink? Sure. Let's go get one. Mana do'stlar, bugungi video dialog darsligimiz mana shundan iborat edi. Agar video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, siz foydali deb bilsangiz, like bosishni unutmang va o'z izohlaringizni kommentda albatta yozib qoldiring. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr.